сезіміңді түсімде көремін қасымнан өткенде қайталай беремін сүйемін сені жаным сүйемін сені мөлдір көзіңді спорт өзіңе ақылмын киелі қалайып көзіңе ұлжағанда сенен асқан асыл жоқ деп сенемін иә десті ұмыттым жаңа жүрегімді неге соншалықты ғашық қылдың мені өзіңе өмірімнің бәрін беріп сүйем деген сезімге бір күн атып бір күн батып уақыт өтіп барады саған деген сағынышым жайылмап қалады мүмкін бұл сезім елес махаббат емес неге жарылдың сұлулы суретіңді түсімде өлемін қасымнан өткенде қайталай беремін сүйемін сені жаным сүйемін сені өмірге